Ek is Ellen van Sail. Dit is vir my baie belangrik om by 'n omgeegroep ingeskakel te wees en ek wil julle bemoedig daarmee. Weet jy, as ek dink aan mekaar, dan dink ek aan ons omgeegroep, aan my omgeegroep. Nou, party noem dit klein groep, party noem dit selgroep, ek noem dit omgeegroep. Hulle gee regtig om vir 'n mens. Hulle het my baie, baie bemoedig, deurgedra deur baie moeilike tye, my hele lewe lank. Ek boer nou al omtrent 11 jaar aan hulle. En daar's nie 'n manier wat ek sonder hulle wil wees of sal wees nie. My seun is nou 2,5 maande gelede oorlede. Hy's 3 weke in die hospitaal gewees met COVID. Ons het baie gebid. Ek het dadelik vir Bixhulle gebel en Bix het die omgegroep gebel, hy het Moreletta se ehm um, gebedsgroep geskakel en almal het gebid. Maar die Here het besluit om hom te vat en hy is na 3 weke oorlede. Nou jy weet wanneer so iets met 'n mens gebeur, jy's kwaad, jy's teleurgestel want jy het gebid, jy het geglo hy gaan gesond word. Ek het geworstel met die Here dat jy baie vra wat jy wil vra. Maar elke keer wat ek mismoedig gevoel het, wanneer ek eensaam gevoel het, hartseer gevoel het, het een van die omgegroep of my bemoedig met 'n kaartjie of hulle vir my ingetree en onmiddellik vir my gebid of hulle het my gebel sonder hulle sou ek dit nie kon gemaak het nie. En vir die wat nie aan 'n omgegroep behoort nie, ek wil hulle regtig bemoedig sluit dadelik by een aan. Hulle is daar vir jou, hulle is daar vir mekaar. Hulle bemoedig mekaar in tye van nood, in tye van hartseer, in tye van wat jy ook al nodig het. En wat ek sonder my omgegroepleier en sy vrou sou gedoen het, weet ek nie.